Merhaba Netscape takipçileri, merhaba. Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir Android bölüm videosuyla karşınızda Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz açıkçası. Ee, yeni bir bölüm, e, yeni bir oyunumuz var. Oyunumuz bir beyin yakan. Başlıkta da göreceğiniz üzere. Oyunumuz nasıl? Açıkçası pek bilmiyorum. Ha. Mor kırmızı Kırmızıya basacağım. Pembeye basacağım. Basamadım. Yeşile basacağım. Basamıyorum. Sarıya basacağım. Basamıyorum çünkü ana menüye dön. Anlamadım ama Ha bu şekilde. Sabit kutunun arka plan rengiyle karanlık kutularının yazı eşleştirilir ve sabit kutunun vakumunu çekilir. Hmm. Daha dinleyelim. Sarı diyor. Aha. Mavi diyor. Ha. Turuncu. Ya Allah Allah yeşil. pembe, kırmızı, kırmızı, turuncu, turuncu, kırmızı. Ya ben anlamadım. Kırmızı diyor. Mavi, mavi olacak. Kırmızı olacak. Bu tarafa kırmızı. Turuncu olacak. Bu tarafa turuncu pembe olacak. Bu tarafa pembe. Mor olacak. Uçakla sanayi hamlenize falan. <clears throat> ben hala çözemedim ya. Reklam olmasa. He. Bu, bu tarafa o tarafa sabit kutusu arka plan rengiyle Trend üzerindeki yazı eşit. Yani orası mavi ise mavi olacak. Yukarısı mavi ise aşağısı yazı da mavi olacak. Anlamadım ama umarım anlamışımdır. Sarı sarıyı bozacağız. Turuncu pembeyi pembeyi bozacağız. Evet. Yeşil Abi ben bununla kafayı yerim. Kırmızı. Kırmızı olacak. Kırmızı olacak. Mavi olacak. Mavi. Oğlum baki turuncu. Sonuncu. Sonuncu. Yeşil, sarı. Çözemedim ya neyse bulacağım ben onu bulacağım. Yapacağım ben bunu. Yeşil. Arka plan yeşil. Turuncu. Aa, harbi kafam yandı şu an turuncu, kırmızı, kır, kırmızıyı bozacağız. Pembe, pembe, pembe de olmadı. Yeşil, yeşil, mavi, ma mavi de değil, mavi. Bu tarafa turuncu olacak. Mor, oldu değil. Mor, turuncu, turuncu, turuncu olacak, turuncu bulacağız. Pembeyi bulacağız. Yok, ma mavi bulacağız. mavi mavi tamam. Yeşil. Yok, kırmızı, kırmızı. Kırmızıyı bulacaktık. Ee, sarı, sarı, sarıyı bulacağız. Sarı, sarı, sarı. Yes, sarı. Mor, mor, moru bulacağız. Moru bu tarafa moru bulacağız. Bu tarafa moru bulacağız. Pembe, pembe, pembe. Bu tarafa pembeye vuracağım. Bu tarafa pembeye vuracağım. Olmadı. Olması lazım. Kırmızı. Bu tarafa kırmızı. Ama olması lazım. Kırmızıyı bulacağım. Bu tarafa kırmızıyı bulacağım. Bu taraf. Olmadı. Sa sarı, sa bu tarafa sarıyı bulacağız. Bu tarafa sarıyı bulacağız. Bu tarafa. Turuncu bulduk, Bulamadık. Pembeye bulacağız. Bu tarafa, bu tarafa pembeye bulacağız. Yok. Ha yazı olarak bulacağız pembeyi. Sarıyı bulacağız. Maviyi bulacağız. Yeşili bulacağız. Bu tarafı yeşil. Allah Allah. Pembeyi bulacağız. Bu tarafa pembe. Bu tarafa bu tarafa tarafa pembe. Arka plan yeşil, yeşil bulacağız. Yeşil, mavi bulacağız mavi, mavi, pembe, pembe, pembe, pembe mavi, ma o da değil, mavi. Bu tarafa ma bu tarafa turuncuyu vereceğim. Turuncu. Evet anladım mor. Bu tarafa mor yok sarıyı bulacağım. Mavi, mor. Bu tarafa mor bulacağım. Sarıyı bulacağız bu tarafa. Burada Mor bulacağız. Bu tarafa mor. Evet. Bu tarafa kırmızı bulacağız. Evet. <clears throat> Anladım oyunu. Turuncuyu bulacağız. Yok yeşil bulacağız. Bu tarafa yeşil. Bu tarafa yeşil. Bu tarafa yeşil yok. Kırmızıyı bulacağız. Bu tarafa kırmızıyı bulacağız. Bu tarafa kırmızıyı bulacağız. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa sarıyı bulacağız. Yok yeşili bulacağız. Tamam bu tarafa... Ah. mavi bulacağız. Bu tarafa mavi bulacağız. Bu tarafa mavi bulacağız. Mavi. Evet. Mavi. Mavi de olmadı. Pembe. Bu tarafa pembe bulacağız. Bu tarafa pembe bulacağız. Pembe. Pembe geçtik. Geçtik. Ma, ma, pembe, pembe bulacağız bu tarafa. Yok. Bu tarafa bulacağız. Bu tarafa mor bulacağım. Bu tarafa mor, bu tarafa mor, bu tarafa mor, bu tarafa yeşil. Şey, yeşil, evet bu tarafa yeşil. Olmadı, bu tarafa kırmızı, yok sarı. Bu tarafa sarı, bu tarafa sarı. Bu tarafa kırmızı, kırmızı bu tarafa, bu tarafa kırmızı. Evet bu, yeşil. Bu tarafa turuncu, bu tarafa turuncu, bu tarafa turuncu, bu tarafa turuncu. Bu tarafa turuncu olmadı. Mavi, kırm kırmızı, kırmızı, kırmızı bu tarafa, kırmızı bu tarafa. Yok, o, o iyi, olur, o da olur. Bu tarafa mavi, bu tarafa mavi, bu tarafa mavi. Evet, mavi yeşil E, bu tarafa kırmızı, bu tarafa kırmızı. Bu tarafa kırmızı arıyoruz, bu tarafa kırmızı çıkmadı, bu tarafa kırmızı yok. E, mor arıyoruz, bu tarafa mor, bu tarafa mor tarafa mor, bu tarafa mor yok, bu tarafa mor yok. Bu tarafa mor çıkmadı, hala çıkmadı. Mor mor mor arıyoruz, bu çıkmadı. Turuncu arıyoruz. Bu tarafa turuncu, bu tarafa turuncu var mı? Turuncu, evet. Bir tane bulduk turuncu, bu tarafa turuncu. Turuncu arıyoruz, hala turuncu arıyoruz. bu tane daha bulduk, evet. Evet pembe diyoruz. Ee, mavi, mavi bu tarafa mavi, bu tarafa mavi. Bu tarafa mavi var mı? Bu tarafa yok. Ee, kırmızı. Bu tarafa kırmızı arıyoruz. Bu tarafa kırmızı arıyoruz. Bakıyoruz hala bulamadık. Ee, sarı. Bu tarafa sarı. Bu tarafa yeşil bir tane sarı. Sarı arıyoruz. Hala sarı çıkmadı. Pembe. Pembe. Bu tarafa pembe arıyoruz. Bu tarafa pembe. Evet. Bir tane pembe bulduk. Bir tane pembe bulduk. Bu tarafa turuncu. Yok. Bu tarafa mor. Bu tarafa mor. Evet. Bir tane daha bulduk. Mor. Durun mor mor evet e, bu tarafa pembe bu tarafa pembe bu tarafa pembe evet bir tane pembe bulduk bu tarafa sarı e, bu tarafa mor bu tarafa mor evet bu tarafa mor arıyoruz mor arıyoruz hala mor arıyoruz çıkmadı yeşil yeşil bu tarafa yeşil bu tarafa yeşil bu tarafa yeşil arıyoruz bu tarafa yeşil çıkmadı e, bu tarafa mor arıyoruz mor bu tarafa mor mor ah kaçırdım pembe. Bu tarafa pembe arıyorum. Pembe var mı? Pembe. Bu tarafa pembe. Bu tarafa yok. mor. Mor arıyorum. Bu tarafa mor. Bu tarafa mor. Mor mor mor. Mor arıyorum hala çıkmadı. Ee, sarı, sarı arıyorum bu tarafa. Bu tarafı sarı. Var mı sarı? Sarı yok. Ee, mavi, pembe, pembe. Yok kırmızı. Kırmızı bu tarafı kırmızı, bu tarafı kırmızı yok. Ha geçtik. Sarı, sarı bu tarafa sarı, bu tarafa sarı, bu tarafa sarı yok, yok, hala yok. Sarı arıyorum, yok. Mavi, mavi bu tarafa mavi arıyorum, bu tarafa mavi var mı? Mavi, mavi arıyorum, mavi, ma mavi yok. Ee, turuncu, yok. Yeşil arıyorum, bu tarafa yeşil, bu tarafa yeşil yok. Bu da değil. Ah, Huh, bayağı zormuş ya. Evet. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Bayağı keyifli, beyin yakan bir oyun. Adından anlaşılacağı üzere eğer oyna, indirip oynamak isterseniz eh, kafanızın yanmasını istiyorsanız, beyninizin implantlerinden ayrılmak istiyorsanız oyunu Google Play'de bulabilirsiniz. E, muhtemelen şeyde de vardır, iOS'ta da vardır. iOS'tan da indirip oynayabilirsiniz. Var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Google Play'de ya yeni gelmiş zaten. Oyun keyifli, e, kafa yakan bir oyun beyninizi e, biraz parçalarına ayırabilirsiniz. O yüzden oynarken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ölmez sağ kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oynar iyi eğlenceler.